මම හිතන්නේ අර පක්ෂේ මගේ උපස්ථායකව ඉවත් කරා කියලා විමර්ශ කරලා තියෙනවා. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි සුද්දාසනේ මිනිස්සු අපිට මේ තනතුරු වේතනාන්තර ටික කාලය හැබැයි මම ඔබට අභියෝග කරන සොවිසබන්තුමා රාජ්‍යාන්තයට යනකොට නෑ නෑ ප්‍රසිද්ධියට අධ්‍යක්ෂ යනකොට මේ පුළුවන් නම් කවුද මේ කණ්ඩායම් නායක කියලා කොන්දක් කිලින් කියනවා ඉතලා කියන්නේ තියෙන්නේ. චන්ද්‍රකේන කාලේ කියලා බලන්නකො. ඒ නිසා අද අන්තිම දවසේ ඉඳලා මේක මේ පක්ෂේ දෙන තීන්දුවක් Eh, අපි පක්ෂෙත් එක්ක අපි පක්ෂ වෛර කරන්නේ නැහැ සංවිධායකතුමාට වෛර කරන්නේ නැහැ මොකද මේ අපේ රටේ දේශපාලන තේරුම් ගත යුතුයි මොකද ඔබතුමාගේ eh, Facebook එක දැක්කහම ඔබතුමා කවුද කියලා හිතාගත්තා කි මගේ Facebook එක දැක්කහම මගේ පුද්ගලයා කවුද කියන එක තෝරාගත්තා හැකි. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ නිසා මේ මම කියන්නේ කිව්ව විපක්ෂ නායක තරතුර මම 2006 එනකොට මේ සභාවේ මම ඉස්සර මෙතන මේ කතා ගන්න ඉතින් මම අපේ ශෝකය පළ කරන අපේ ගල්ලේ පාස් සභාවේ විපස්සනායක වශයෙන් මට දුර ප්‍රයාර මන්ත්‍රමාලාගේ අභාවය ගැන මම මේ සභාවේම ශෝකාකුල අපේ සිවිල් දනාටම එක මම මේ ඉදිරිපත් කරනවා ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි අපි ඇත්තටම මේ තනතුරු තරණාන්තර අපි ටික කාලයක් කියන්නේ බලන්න මේ රටේ මම හිතන්නේ මේ සභාව ගත්තාම කරුණාරත්න මන්ත්‍රීතුමායි ගරු සභාපතිතුමායි මේ තමයි ජේෂ්ඨ මෙතන ඉන්නේ. ඒ ගත්තාම ඔබතුමාලගේ දේශපාලනය ඇත්තටම ඔබලා යම්කිසි තැනකට කියලා ගමකට රටකට වැඩක් කරලා යම්කිසි ස්ථානයක අදින්නේ ඇත්තට. අපි නමුත් අපි දේශපාලනයට අවතීර්ණ වෙන ගමන් තමයි මේ රටේ ව්‍යාකූලතාවයක්පත් උනේ. ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී සන්තෝෂ වෙනවා අපේ මේ මේ සැරේ නොමිනේෂන් බාර නොදුන්නේ අපේ ඉන්න මන්දිවරු පිරිසක්. මමත් එතෙන් යන්නේ කියලා තමයි කිය හැබැයි එතකොට මේ මේ රටේ උන දේවල් නෙමෙයි අපි බාර පිළ ඉවරයි. නමුත් මම අදත් කල්පනා කරේ අදත් වෙනකොට උදේ කට්ටිය කිව්වේ අපරාධ මම මේ දැමිතුමත් මම කිව්වා අයින් දිල්ලන්නේ මෙහෙමයි කියන එක. මොකද අපි මොන දේ කරත් මේ රටේ මේ පක්ෂ විපක්ෂ අපි මේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ඉන්න මේ දේශපාලනඥයෝ මේ සියලු දෙනාම ඉන්නා අපි ගන්න තීරණ නෙමෙයි ඉහළ තීරණ ගන්න. ඒ ඉහළ පුද්ගලයන් ගන්න තීරණ වලේ මේ අපි තමයි ගම් වල අපි මිනිසුත් එක තරහ වෙනවා අපි മന്ത്രിවරු മന്ത്രിවරු තරහ වෙනවා මේක තමයි යථාර්ථය. ඇත්තටම අපි මේක තේරුම් අරගෙන අපි මේ දේශපාලනය කරන නිසා තමයි ඇත්තට මම දන්නවා දැන් මෙයාට මේ ලියුමක් මේ කියනවා කියන එක. මට සිරිකොතෙන් කතා කරලා කියනවා මන්ත්‍රීතුමාගේ මට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ ඉතින් මේ ඇවිල්ලා කට්ටිය මම හිතන්නේ මෙතුමා ඊළඟට ටෙලිෆෝන් බිලක් යන්න ඇති ඔය මේ මේ ඕක ගන්න. ඉතින් ඕක තමයි යථාර්ථය. ඉතින් මේ අපි අද මෙතන හිටියට අපි හෙට එතන ඉන්නත් පුළුවන්. අර දේශපාලන සතුරොත් නැහැ මිතුරොත් නැහැ. මොකද මේ ඔය ප්‍රියානිදී රන්දලා අපි ඉන්නේ සංවිධායකතුමා මෙතුමාලා ඔක්කොම වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම ධනුපුරිදා දේශපාලනය කරන්නේ මම. මොකද අගමැතිතුමා ළඟ ඉන්න අපේ වත්මන් ජනාධිපතිතුමා ළඟ ඉන්න ඕකේ 175 නේ මම අඳුරනවා. මොකද මේ අපි දේශපාලනය කරනකොට මේ ඔබතුමාලාගේ අත්තර පක්ෂය කැඩිලා මේවා මේ වෙනස් වෙනකොට යම් යම් දේ මත ගැටුම් වලට මේකක් වෙනවා. ඔක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ දේශපාලනය. ඉතින් මම මේ කරන බාබතුමනි මේ මේ තනතුර මේක මේ අමු වුණා කියන එක මේක ඔච්චර මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි අනිත් එක හත් දෙනෙක් කියලා අසං කරලා දෙන ඒක මගේ පුළුවන් නම් උතුමාට කොන්දක් කෙලින් තියනවා මේක ඡන්දයක් ඉල්ලන්න කියලා මම අභියෝග කරනවා ඒකම කරු සභාපතිතුමනි මම හිත අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමත් මම මේකම කළ දෙමු තු කීපරයයි කරු සභාපතිතුමනි මම පස්සේ තීන්දුවක් මට නියෝජනය කරේ ඉතින් මෙතන ඉන්න කිසිම කෙනෙක් එක්ක අපි ආණ්ඩු පක්ෂය හෝ විපක්ෂය හෝ අපේ පක්ෂය හෝ කිසිම කෙනෙක් එක්ක අපි පෞද්ගලික තරහක් කාගේවත් නැහැ. නමුත් අපේ දේශපාලන වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පක්ෂ තියෙන මතවාදත් එක්ක අපි ගැටෙනවා. ඒ තුලදී යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ග පක්ෂ විසින් එම කණ්ඩායම් විසින් ගන්නවා. මේකින්ද මේ සභාවේ මොකද මගේ නම පාවිච්චි කරලා ඉන්න මට කතා කරන්න වෙනවා. මේ සභාවේ යම්කිසි තීන්දුවක් අදාවන ඒක මම ඉල්ලලා ගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. ඒක පක්ෂයෙන් දීමු කරලා පක්ෂය විසින් උපදෙයක් ඒක මට රුපියල් ලක්කා ටෙලිෆෝන් බිලක් ගියේ නෑ මොකද මට ටෙලිෆෝන් යන්න දැන් මම නෙවෙයි සංගීතනායකතුමා මම මේකේ മന്ത്രിවරයෙක් පමණයි ඉතින් ටෙලිෆෝන් බිල ගියේ පක්ෂෙට ඊළඟ එක කියන්න ඕනේ මම කුඩා කාලේ ඉඳන්ම අවුරුදු 20ක් විතර යනකම් අපි පාසල් කාලේ ගත මම උසස් පෙළ අවසන් වෙනකම්ම ලංකාවේ සමස්ත ලංකා මට්ටමේ පාසල් ක්‍රීඩකේ අභියෝග මට හොඳ දෝරුයි ඕනම අභියෝගයක් මම බාරගන්න ඕන රටේ ඕනම තැනක ජනාධිපති ධූරේ වුණත් බාරගන්න මම සූදානම් අභියෝග වලට මම බය නැහැ කියලා කියන්නත් ඕනේ හරිද මොකද මම ඒ ඒ මට්ටමේ හැදිච්ච කෙනෙක් ඉතින් පෞද්ගලිකව ඒකට මාව සම්බන්ධ කරගන්න එපා ඒක පක්ෂයේ තමුන්නාන්සලා ගත්ත තීන්දුව මත පක්ෂයෙන් ගත්ත තීන්දුවක් යුක්ති අයුක්ති භාවය කියලා ලෝකේ දෙයක් තියෙනවා හෘද සාක්ෂි කියලා ලෝකේ දෙයක් තියෙනවා අපි කෙලෙහිගුණ දැක්වීම සහ අපේ හැසිරීම රටාව පිළිබඳ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි යම්කිසි තැනකින් ඒ අවශ්‍ය දේවල් ලබාගෙන තවත් තැනකට ආවැඩුවොත් ඒ අපි හෘද සාක්ෂියම අපි එතන ඉන්න හොඳ නැහැ. මම නම් මගේ වෙන පක්ෂේ කරනවා මම මෙතන මේ යුනිෆෝම් එක ගලවලා තියලා මම පක්ෂෙන් ඉවත් වෙලා යන්නේ. ඒ කොන්ද මට තියෙනවා. ඒ අභියෝගේ බාර ගන්න හැකියාව මට තියෙනවා. ඉතින් මගේ අභියෝගේ බාර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව අභියෝග කරන්න මම හිතන්නේ ඒක සුදුසු නෑ. ඒක පක්ෂෙත් එක්ක ඉස්සර ගන්න දෙයක්. අපි අපි රණ්ඩු වෙලා වැඩකුත් නැහැ. ඒ කතාව පැත්තකින් තියමු. මං හිතන්නේ අපේ 25 වෙනිදා මැතිවරණ දිනයක් ප්‍රකාශ කළා නෑ තාම. රණිත් කිසිම කතාව කිව්වා කියයි. සුදුසු බවට යෝජනා කරලා ඉස්සයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද මැතිවරණයක් මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් පැවැත්වීමට අපිට වෙනවලු මැතිවරණය සුදුසුද නැද්ද කියන එක. එතකොට ඒකෙන් වෝට් එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඒ ගන්න තීන්දුවත් එක්ක ක්‍රම වෙනස් වෙනවා කියන ආරචිනවා දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමත් මේ මැතිවරණය මට අපි දන්න විදිහට තිබෙන්නේ නැහැ කියලා ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කළා. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ වචනයක් කියපු දෙයක් නැවත පස්සට ගන්න නායකයෙක් නෙමෙයි කවදාවත්. කිව්ව දේ හිතලා කියන්නේ කිව්ව දේ තේරුමක් ඇතුව කියන්නේ මිනිසුන්ට වීල්ුවක් වගේ වුණාට ඒක වීල්ුවක් නෙමෙයි අභ්‍යන්තරයේ ලොකු අර්ථයක් කියන අර්ථය තේරුම් ගන්න පුළුවන් එක තමයි අපි එතුමත් එක්ක අද මෙතන මේ වෙනකන් ඉන්නේ. රටේ 2,47,000ක ඡන්දදායකව නැත්තම් අද මේ මට තාම කොහොමද තාම මේ රටේ මිනිස්සු පාන් කාලා හදනකොට මරා ගන්නවා. ඔය ගොවිතැන් වල දැන් භූතියෝ දාගෙන ගොයන් කවන 700කත් ඉන්න මිනිස්සුන්ට ගොවිතැන් කරන්න පොර ටික තිබුණේ නැහැ. ඔය හැමදේම මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕනේ. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට දෙයක් අමතක වෙනවා ටික කාලයක් යනකොට. අද රනිල් පාර්ලිමේන්තුවට මේ මිනිස්සු ටික එකතු වෙලා යවලා තිබ්බේ නැත්තම් අද වෙන්නේ තත්ත්වය මොකද කියලා බලන්න ඕනේ. මොකද ඔය කියන විපක්ෂයේ ඉන්න නායකයෝ දෙදෙනාම දුන්න වෙලාවේ මගහැරලා ගියා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ දුන්න වෙලාවේ මගහැරලා ගියා. යුතු නෑ දැන් ඡන්දයක් කියලා. මොකද දුන්නනේ රට දුන්න අග්‍රාමාත්‍ය දුරේම දුන්න. මොලයක් කියලා නම් මම ජනාධිපති වෙනවා නායක දෙන්නම දැනගන්න කරන්න බැරි ඉඳ ගත්තේ නෑ. දැන් හදන්නේ මේකයි. ප්‍රාදේශ සභාවටයි හොරගන්න. ප්‍රාදේශ සභාවට හොරගන්න එපා. කරන්න රටක් කරන්න පුළුවන් ජනාධිපති සහ ආණ්ඩුව. ඒ දෙකට හොරගන්න. මේකට හොරගන්න වෙන හේතුවක් නෙවෙයි. අර මනුස්සයා තවත් අවුරුදු දෙකක් දුක් කරගෙන කොහොමද ජනාධිපති දුරේ ඉන්නවා. එලවන්න බෑ. මෙයාලා දන්නේ යට මට්ටමල් එකන අර මනුස්සයා ලවෝ ඒ තුන ටිකක් කරගෙන දෙයියනේ කියලා අවුද්දකින් පස්සේ අතෙන්ද නිදාස යන. එහෙම බලනකොට පින් ජනාධිපති රනිල් නෙවෙයි පින් අනිත් අය. ඒකින්ද මම අපේ සියලු දෙනාටම සමහර විට විසිරුණොත් මොනවා හරි වුණොත් අපි මේ හිටපු කාලය තුල වචනකින් හෝ වැරද්දක් සියලු දෙයක් වුණා නම් සමාව වෙන්න කියලා තියනවා. සියලු දෙනාටම ඉදිරිමැති වෙන්නේ ජයග්‍රහණ ලැබෙන එක ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කිසිම කෙනෙක් එක්ක පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. දේශපාලන මත මත ගැටීමක් පමණයි සිද්ධ වුනේ. ඉතින් අපි මේ නායකයාට ඉඳලා බලන් ඉමු. තව සති 3යි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු රටේ වෙන විපර්යාසය බලා ගන්න පුළුවන්. රැලි පැල්ලෙන් එහාටද රැලි ආවෝ දියවටද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. තව සති 3යි. මේ ස්ථානයේට සංගාලේ කාර්යමාවට කොට්ටාසේ නියෝජිතය ඇතුළත මේ ස්ථානයේට පිළිවෙල කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම කොට්ටාසේ සියලුම දෙනාටම මාගේ ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරා. මතක් කරනවා පුද කරා. පෞද්ගලික වපාරුවේ පරිසර ඉදිරියට 2008 වර්ෂයේ අපි පත් වුණේ ප්‍රාදේශ සභා മന്ത്രിවරුන්ගේ අභාග්‍ය සම්පන්න කාලයක් තමයි මේ කාල සීමාව. මේ අවුරුදු පහ ඇතුළතදී අපට අපි මේ ඉතුරු ජනතා සේවය එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු අපිට කිරීමට නොහැකිුණා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මුලින්ම යාපාන ආණ්ඩුව යටතේ අපිට අවුරුදු එකමාරක් වගේ කාලයක් ඉඳ සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ මැතිවරණ දෙකක් ජනාධිපති මැතිවරණයත් මහා මැතිවරණයත් ආවා. ඊට පස්සේ 2019 අවසානයේ 2020 වනකොටම ගෝලීය වශයෙන් මුළු ලෝකයටම පාත්තුන ඒ කොරෝනා වසංගතය නිසා මට අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මමට මේ කිසිම කටයුත්තක් කරන්න බැරි වුණා. ඒත් එක්කම පසු කාලේ මේ ආරම්භය කියන මොකද්දක් ගෙනල්ලා ඒකත් අපිට අපේ රටක අරාටේ අපේ කටයුතු කරන්නට අපිට කිසිම වැඩ කටයුත්තක් කරන්න බැරි වුණා. ගණේර පාඨශාලාවක් ඇටියට පොදු අරමුණු කර අපට ලබා ගැනීමේදී මේ සියලුම කරුණු කාරණා මුල් කරගෙන ඒ සභාව බලාපොරොත්තු වන ආදායම අපට ලැබුණ නිසා මෛත්‍රී විදියට කොටාසයක් ඇටියට අපට එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රදේශයේ මේ කොටාස 17ම වැඩ කර ගැනීමට මුදල් ප්‍රතිපාදන බොහෝ මාර්ගයෙන් තමයි ඇතිවෙන්නේ කියන එක මම අවස්ථාවෙදී මතක් කරගන්නවා. එහෙම කොහොම නමුත් ඒ සියලුම අභියෝග මැද අපි නැවත වතාවක් ඉති පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනියමු ඒ අභියෝග වලට ඒ සියලුම රටේ තියුණ ඒ වසංගත අලංගත මේ සියල්ල තුළදී නැවත වතාවක් අපි මැතිවරණයට මුහුණ දෙන මේ අවස්ථාවේ අපේ ගමකට කරු සභාපතිතුමනි අපිට යන්න පුළුවන් අපිට බැරි නෑ අපිට එක ප්‍රශ්නයක් උනේ අපේ කියන දේශපාලන අධිකාරී ඒ යම් යම් අකටයුතුම් කරපු නිසා තමයි අපට ගම් වලට යන්න බැරි සිද්ධියක් තියෙනවා. අපිට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපට අපේ නායකයන් සමග යන්න බෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට වෙලා තියෙනවා පුජ්‍යල හැටියට. පුජ්‍යල හැටියට අපිට ගම් වල එහෙම නැත්නම් අපේ වසම් වල අපිට අපට ඡන්දයක් එහෙම නැත්නම් අපිට කැමැත්තක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරගන්නවා. අපි දීර්ඝ කාලීනව දේශපාලනයේ නියමිත පුද්ගලයෙක් හැටියට අපි සුමරපාල മന്ത്രിතුමා කිව්වා එතුමා 1977 ගැන මතක් කරලා මගේ වයසත් මතක් කරලා කරු മന്ത്രിතුමනි මම 14 වෙනකොට මම ඉන්නේ 77 මට ඡන්දයක් දෙන්න වයසක් තිබුණේ නැහැ අපි ඒ වගේ දේශපාලනයට බොහොම කැමැත්තා අපේ ඇඟේ තිබුණා ඒ පුංචි කාලේ ඉඳලම අපේ ඇඟේ තිබුණා එදා නීරන් ඉස්කෝලේ තමයි අපි ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ අපි 77 න් ඡන්දේ පාවිච්චි කරනවා. අපේ ආණ්ඩුවක් අපේ රජයක් කියලා අපිට පත් කරගන්න ඒ තරම් ආශාව කැමැත්ත තිබුණා. ඒ නිසා තමයි දේශපාලනේ නියෙලා අපි ගම්වල සේවාවක් කරන්නේ. නමුත් අපේ බලයේ තියෙන උදව් සභාපතිතුමනි අපේ ගම්වල අපේ අය අපෙත් එක්ක එක්රොක් වෙන්නේ නැහැ. බලයේ තියෙනකොට අර මොලේ නැහැ මොලේ තියෙනකොට බලේ නැහැ වගේ අපේ මිනිස්සු අපට බලයක් තියෙනකොට අපේවට ඒක රාසි වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අපිව අපට වැඩ නොකරන තැනට පත් කරන එක. විශේෂයෙන්ම අපේ පන්සල් ආම්දුරවල මේවට මූලිකත්වය ගන්නවා. කවුරු හරි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් පන්සල් එක ගන්නවා. මෙන්න මේ මිනිස්සයා මේ මේ විදිහේ කරන්නේ කරපු දේවල් නෙමෙයි කර ස්වභාවික වුණේ. අපේ පොලිසියට සිද්ධ වුණා. අපි ගම්වලට ගිහිලා මේ සමර්පණ කටයුතු කරන්න ගියන් පස්සේ දැන් අර හොරා හොරා හොරා තමයි තියෙන්නේ. මොකද හොරකමක් නැහැ. කවුද මේ වෙනකොට කිසිම හොරෙක් අල්ලලොත් නැහැ. නමුත් ඒකට පුරුද්දක් ඇගෙන කරගෙන ඒක මේගොල්ලෝ දැන් අපිට ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඉන්න අපි දෙයක් අපිට කියනවා හොරු හොරු කියලා. අපි කෙලින්ම කිව්වා මේගොල්ලෝට අපි කරලා තියෙන හොරකමක් තියෙනවා ප්‍රසිද්ධිය කියන්න. කලින් තමයි තුමා දරණක් මෙතන ඉන්නවා. ඇවිල්ලා මෙයා හොයලා බලලා කතා කරන්න කියලා. ඒ නිසා ගම්වල අපි ගම්වල විශාල වශයෙන් මුසාදරන් ගියා. ඒක තමයි ඔව් අපි ඇත්තම ගාවට මුදල් කරලා අපි අපි ප්‍රමුඛ ස්ථානය දුන්නේ අපේ පන්සල අපේ ප්‍රජා ශාලාවට තමයි අපි විශේෂයෙන්ම ප්‍රමුඛ ස්ථානය දුන්නේ ඒවා කරේ නැකරු සභාපතිතුමනි ලක්ෂ 22ක මුදලක් හැමෝම අසමට විතරක් මම මේ පෞද්ගලික අවුරුදු කාලේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත ලක්ෂ 22ක් පොතවල මුදල් සහ අපිට වෙනත් අමාත්‍යාංශ වලින් ලැබුණු මුදල් අරන් ගිහලා තිබුණා. නමුත් ලක්ෂ 8ක වැඩක් විතරයි ලබාගන්න කරා. අනිත් ලක්ෂ 1000ක් ලෝන් අනිත් සියලු මුදල් ආවර්ෂයට යන්න ලැබුණා. ඒක මගේ නොහැකියාව නෙවෙයි අපේ ගම්වල ඉන්න මේ සමිති සමාගම් නියෝජනය කරන නිලධාරීවරුන්ගේ ඒ පන්සල් වල ආධිපත්‍ය දරන ආම්දුරවරුන්ගේ වැරදි නිසා තමයි අපිට මේ මුදල් සියල්ලම ආපසු යන්න උනේ. ඒ නිසා අපි සන්තෝෂ වෙනවා. සයිඩෙන් කියලා අපි දේශපාලනය කරපුවාම අපේ හිතේ ලොකු විශ්වාසයක් ලොකු මේකක් තියෙනවා අපි යම් කිසි සේවාවක් කරා. නමුත් අපේ මිනිස්සු අපේ සේවාවක් කරන්ද ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. අපිට වැඩ නොකරන තැනට ඒගොල්ලෝ කටයුතු කළා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක්. ඒ නිසා එදා 6 වර්ෂයේ ඉඳලා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට අද දක්වා අපි මේ සභාව නියෝජනය කරා. එකෙක් මෙතෙක් මේ කාලය තුලදී අපි බොහොම සහෝදරත්වයක් ඇතුව බොහොම සුවදත්වයක් ඇතුව අපි සියලු දෙනා කටයුතු කරා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා මොන වාද විවාද තිබුණත් මොන දේ කතා කරත් අපි සහෝදරයෝ වගේ අපි මෙතනින් එළියට ගියා කියන එක ඒ වගේම මතතොලදී අපි කතා බහ කරත් බොහොම හිතවත්කමක් ඇතුව මේ කතා බහ කරේ කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරමින් 18 මැතිවරණය අපි ඇවිල්ලා ඒත් අපි එහෙමයි අපිට ඇත්තටම අපි ආවේ රාජ්‍ය සභාවේ දන් දීලා කිසි කෙනෙක් එක්ක දබර වෙන්න සංග්‍රහන අරමුදල් කරගන්න නෙමෙයි. රටේ ජනතාවට වැඩ කරන්න ආවනම් රටේ ජනතාවත් එක්ක අපි ඉඳලා අපි රටට යහපත් වැඩක් කරන්න හැබැයි අද දේශපාලනේ වෙලා තියෙන්නේ මේ පක්ෂ වැඩි වෙලා රටේ අරුබුද වැඩි වෙලා රට ලොකු විනාශයකටපත් වෙන එක. ඉතින් අපි මතක් කරන්න ඕනේ අභියෝග බාර ගන්න රට වැටලා තිබු වෙලාවේ එතුමා කිව්වාගේ කිහිප දෙනෙකුට ආරාධනා කරා. 69ක් කන්දේකට වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කිසිම කෙනෙකුට හිරිහාරයක් නැතුව එයා පිටිපස්සේ දොරේ යන්න ගිහින්. ඉස්සරහා දොරෙන් ඇවිල්ලා ඕනෑ කෙනෙකුට මේක බාර ගන්න තිබුණා. මේක බාර ගන්න රට වැටලා තියෙන වෙලාව රට ගොඩ ගන්න බැරි වෙලා රටට ඇවිල්ලා මම මේක බාර ගන්න මම කරනවා කියලා කිව්වනම් කොච්චර ලස්සනයි. මේ රට මෙහෙම හැමදෑම මේ අවුරුදු පහෙන් පහට මෙහෙම ඉල්ලන ඉල්ලන විදිහට ඡන්ද තියන්න ගියොත් මේ රටට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය කතා කරන මිනිස්සුන්ගේ අම්මා තාත්තා හම්බ කරලා තියනවද? එහෙම නැත්නම් ඔය ඡන්ද ඉල්ලන මිනිස්සුන් හම්බ කරපුවා තියනවද මේකේ? මේ රටේ අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ දාඩියත් එක්ක මුන් සටන් කරනවා. අපි කියන්නේ ඒක. මේ රටේ දුප්පත් අහිංසක මිනිස්සු කුඹුර පිටියේ වැඩ කරලා අලබතර ටික හදලා මේ ඔක්කොම සංවර්ධනය කරලා ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා නේ කියන්නේ අපි ඔක්කොම හැපෙන්නේ 77 ඉඳලා මැදිහත් පුතුරු ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ඒගොල්ලෝ හම්බ කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට කවුද හම්බ කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ හම්බ කරපු දේවල් තියෙනවා නෑ මේ දේශපාලනඥයන්ට අපි පිළිගන්නවා බලමු අපිට මේ කීයක් හරි ලැබෙන්නේ මේ රටේ ජනතාවට රාජ්‍ය නිලධාරීවරුන්ට වැඩ කරලා හරි පඩියක් ලැබෙන්නේ රටේ ජනතාවට. රටේ ජනතාව නැත්තම් කොහොමද? රස්ස රටේ ජනතාව නැත්තම් කොයිද ඡන්ද අපිට ඡන්ද ඉල්ලන්න කායි කවට ගිහිල්ලා සත්තුන්ගෙන් ඉල්ලන්න සත්තුන්ට තන්ත ගයි මේ දෙකොල්ල දැන්වත් කල්පනා කරන්න ඕන ලොකු රටේ බර දේශපාලකත්වෝ රටට වැඩි අපි 77 ඉඳලා දේශපාලන කොට මෙහෙම මා 77 දේශපාලන කොට ඡන්දනේ අවුරුදු 15යි හැබැයි අපේ අමතුමාට තරිය මම පරණයි ඇමතුමාට ඉස්සරහ අපි මේ දකුණේ කංගතිරේ මාත්‍රේ දිස්ත්‍රික් අපේ නිමල සිරිමත්තුමා මේ කරුණාරත්න මන්ත්‍රීතුමා අද ගෙදර ගිහිල්ලා තමයි මම රසීමත් කියලා පටන් ගත්තේ මේ ඉන්නවා කරුණාරත්න මන්ත්‍රීතුමා නිමල සභාවතුමා මම ගෙදර ගිහිල්ලා තමයි රසීමදී බස් වුණා ඉතින් අපි එහෙම දේශපාලනය කරපු මිනිස්සු ඉතින් දැන් ওই ගම්වල කීප දෙනෙක් කියාගෙන යනවලු අපි අපි ගොඩ කියලා ගොඩ. මොකද මේ අපිට මේ රටේ අරුදයක් අමාරුලා තින්නලා ගොඩ. මම මේක තමයි අභියෝග තියෙන වෙලාවේ මේක බාරට. මම කන් ඉල්ලනවා. ඔය කයිවාර කාණ නිසා අපේ ගමයන් මම ඉදුමෙන් අහන්නකො. එතුමේ ගමේ කන් ඉල්ලන්න යනකොට ජනතාවට වැඩ කරන්න පුළුවන් නායකයා කවුද කියලා. හෙට ඡන්ද තිබ්බත් අනිත් ඡන්ද තිබ්බත් අපි ආందోලන බහනේ. හරි මම මන්ද තුමාගේ. මේක මේ පක්ෂවලට දෙන එකක් නෙවෙයි. සමහර හිතන්නේ පක්ෂවලට දෙනවා කියලා. පක්ෂ වලට දෙන ඡන්දයක් නෙවෙයි මේක. මේක යන්නේ පුංචිලා මත ඡන්දයක්. ඒකින්ද ওই කයිවාර ගන්න අපේ ළමයන් වන් දුක වෙනදා පටන් ගත්තේ නැහැ මම පටන් ගත්තේ නැහැ. ওই කේක් පිට පටන් ගන්න හිම් හිම් ඔය දඟල දඟල කියනවලු අපි ගොඩ අපි ගොඩ. ගොඩ යන්න එන්න කියන්නකෝ. ඡන්දයට කියන්නේ ලැහැත් කරන්න කියන්නකෝ. මම අපේ 500කින් මම පටන් ගන්න අපේ ගෙදරින්. 500කින් එහෙන් බයි නම් දේශපාලනය කරන්නෙත් නැහැ. ඒකින්ද අභියෝග වලට ওই කයිවාරු වහනේවට අපි බය නැහැ. අපි හොඳට දේශපාලනය කරලා හොඳ අත්දැකීම් දෙනවා. අපි ජනතාවට වැඩ කරලා තියෙනවා. අපි ජනතාවත් එක්ක ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒක හැමෝම තේරුම් ගන්න. ඒකින්ද පක්ෂ විපක්ෂ කිසි කෙනෙක් එක්ක අපි අරෝජයක් ඇති කරන්නේ නැහැ. අපිට හරි හරියාදු කරත් අපිට බැන්න අපි ඒ වෙනසන අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද මේ රටේ දේශපාලනඥයෝ ඒ වගේම ඒකට සහය දුන් අපේ සභාපතිතුමා අපේ සභාපතිතුමා සියලු මන්ත්‍රී මන්ත්‍රීවරුන්ට මම ස්තුතිය කරලා ගන්නවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මම ගරු සභාවෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්නේ මොකද අපිත් එක්ක මෙච්චර කල් අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ හෝ අපේ කරපු හොඳ දේවල් හෝ නරක දේවල් හෝ පත්‍රයට ගෙනල්ලා අපිත් එක්ක ආශ්‍රය කරලා අපිත් එක්ක උදව් කරපු අපේ මාධ්‍යවේදීන්ට මේ වෙලාවේ ඊළඟ සභාව කිව්වොත් හරි නැත්නම් හරි කමන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපි ගෞරව කරලා පොඩි සම්මානයක් හරි නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට සාතිකයක් හරි ලබා දෙන්න හොඳයි කියන පණිවිඩයත් එක්ක මම කියනවා බොහොම ස්තුතියි. අපේ සමීපියෝ බාර ගන්න ඉන්න මිනිස්සු ඔය ඉස්සරහ කතා කරන විලාසිත ඔය රියන් පාත්‍රේ. එතකොට එයා කතා කරන සාගියාගේ අම්මා ජනතාකරණය කරනවා. මෙයා කවුද එහෙම කුටලීකරණය කරනවා. මෙයා කවුද එහෙම කියන්නේ? මෙයා මන්ත්‍රී කියන්නේ ඇමති කෙනෙක්ද? නිකන් වෘත්තීය සමීකරණෙන් ගිහිල්ලා ගෙවල් ගානේ කියලා මිනිසු කුලප්පු කරලා ඇයිසි පන්නම් පත්තු කරගෙන මටම කුලප්පු කරලා අටා ගාලා හැදෙන දෙයක්. මම විශ්වාස කරනවා මිනිස්සු කවදාවත් මෙයාට බාර ගන්න බැරි නෝ. අය විපස්සී මහත්තයා කියන්නේ 2002 දී මම එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ඉන්නකොට මම කොහොමද වංශයට අපි අත් කියන්න ඕන. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ රයිල් විපස්සී මහත්තයා කියන්නේ කොන්දක් තියෙන මිනිස්සෙක්. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂේ දෙහස්තේකේ බාලඩිකාන චන්දිකා මැඩම් බ්‍රිටන් ආර්ම කන්ට්‍රාක්ට් ජනාධිපති වශයෙන් ස්වභාවික මහෝදා ස්වභාවික මම එකයි හිටියා විපක්ෂ නායකයෝ විසින් නොගත් ස්වභාවික මම හිටියේ ඒ වෙලාවේ චන්දිකා මැඩම් එක්ක ගිරවංශ අර මන්ත්‍රීතුමායි විධේයක මන්ත්‍රීතුමායි අනුරකුමාර ඉසායක මන්ත්‍රීතුමායි තව මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ කියලා ඒ ටිකට එකතු වෙලා අයිල් මහත් රට ගිය වෙලාවේ රටේ ආර්ථිකය හොත මට්ටමට බහලා තිබුණු වෙලාවට රැකියා දෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා කෙලින්ම කිව්වා අවුරුදු දෙකක් පටල කරගන්න කිව්වා රටේ උත්පන්නය වැඩි වෙන්න බෑ කිව්වා අනුකූල මට්ටමකට ගෙනියනවා කිව්වා යෝන් ශ්‍රීලංක පිහිටු ඉරලා විදේශ විනියම ගෙන විනිමය ගෙනගන්න ක්‍රමවේදයක් හැදුවා ඒ හැදුවේ කොහොමද කියනවා නම් ළමයි උල්ති පුහුණු පාඩම් පාඩමාලා අපේ ළඟ තියෙන මේ විනාමලේ පවා දාල් වෙලා තුන් වේලම කෑම දිහා ළමයි පුහුණු නිල් කරලා බැකෝ යන්ත්‍ර දාගෙන උයල පිහින කෝගේ මේ හොටල් ශ්‍රේෂ්ඨ සේරම පුරුදු කරලා විදේශ විනිමය ගෙන්න ක්‍රමවේදයක් එයා හැදුවා. ඒ වගේම අද විද්‍යාපීඨවල ලංකාවේ තියෙන ගුරු ලොකු මිගලන ඇවිල්ලා විද්‍යාපීඨ ඉගෙනලා රැකී රස්සා කරලා එතුමාට පින්සින්ද එයාගේ ඉතුවා ගෙනාපු නායකතුමන් වැඩ කරන අංග සම්පූර්ණසා. ඒ වගේම තනුව සේවා සභාවේ කියන්නේ කද ඉන්නවා. ඒ එතුමා කරන වැඩ. ජනතා විමුක්ති පරිණිමනවාද කියන්නේ මෙතේ ඉන්න ප්‍රධානමන්ත්‍රී ලයිට් කවුන්ට් එකේ ඉඳිප්පා මිනිස්සුගේ බෙල්ලට කපලා පාරේ තිබ්බා මේ රෑගිස් කියලා ලයිට් මේ අයිඩි කාඩ් එක අරන් ගියා. මම කරනවා මම දානවා මම කරනවා මම කරනවා කියලා කියනවා. කොල්ලක් එහෙම බලන්න අන්න අපි දන්නවද? අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රේම පිළිදසම මැතිරිය කියන්නේ රජකෙනුගේ අපේ ඉතිහාස කතාව දුර්ගම් මැතිරිය ඉතින් බිසව. රටේ රජුරුවන්ගේ බිරිඳන්තුම ආර්යාව. එතුමියට කතා කරලා තේරුම් ගන්න. මම හිතන්නේ මේ මාසේ අම්මා කිරිකු පිළිදෙක අපිට හිතන්න අමාරුයි. මෞතුමේ කතා කරන විදිහ දන්නේ නැති මිනිහා දේශපාලනේ කොහොමද ඇවිලා රටක් පාලනය කරන කෙනෙක්ට අපි කතා කරන්නේ මේ වෙලාවේ. එකෙක් කෙනෙකුට බය බය දේශපාලනය කරලා අර කොහොමද කියලා දේශපාලන මන්ත්‍රීවරු සහිත හොරන්ගල මේ ප්‍රදේශේ කරුණාත් අපි කරලා නැහැ. අපි කාටවත් බය නැහැ. ඒ ඇති. ජාතකයෙන් පෙර පෙරමොන හෙටයලා වරණට අකුවා එන්නේ. ඒ බය වෙන මිනිස්සු ඇති. ගේ අහංගල ගේ කඩාලා අපි යන්නේ. අපිට මුණ දෙන්න ඕනලා නැහැදී. මොකද අපිත් මේ රටේ ඉන්න හොඳ අම්මගෙන් කිරි බීලා ඔය තාත්තා ජාතක වෙච්ච දරුවෝ අපි අපි බය කියන්නේ අඳුරන්නේ නැහැ බය කියන්නේ අපි ඉන්නේ එහෙම දේශපාලනට අපි එන්නේ ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙවැනි කාලයක් පයිතියක් ඉදිරි කාලේ සුණාවතේම අපට වෙන්නේ මිනිසුන්ට වෙන්නේ කවදාත් මේ රටේ පාරේ බහරන්න බැරි වෙනවා මොකද අම්මට කතා කරන්න දන්නේ නැති මිනිස්සු නායකත්ව කතා කරන්න බැරි මිනිස්සු කොහොම දේශපාලනේ ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුව කතා කරන්න ඕන අපි දාන්න වරද වරද වරද තමයි එදා කාන්තා දිනේදී සුසිල අපි අපේ පක්ෂයට බෝ අධ්‍යාපනය කරනවා කතා කරන්නේ වැරදි. අපි කියන්න ඕනේ. ඒකේදී එහෙම මේ එතුමට උත්තර දුන්නා. ඒක වැරදි. විශ්වදේක කරේ නායකත්වයක් එක්කම කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. අපේ ඒ කතාවට බැරි මිනිහ තව දේශපාලන ඉදිරියට දායකකරණ කරන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. අද අපේක්ෂක හොයා ගන්න බෑ. අවුරුදු 60යි 70යි 80යි වර්ෂතාවයේ නමුත් අපි ඉදිරියේ කල්පනා කරනවා ඔය ගමන යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කොහොමදවත් මේ 19 කලින් මැතුවන තියන්නෙත් නැහැ තියන්න වෙන්නෙත් නැහැ ඒක අපි සාංශුද්ධයෙන් දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම 25න් පස්සේ මැතුවන තියන්නෙත් නැහැ මේ රට යම්සි තාරකට අරගෙන තමයි මැතුවන තියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජය ගන්නවා